today we have gathered here to do <coughs> puja to Bhairavnath. I think we have not understood the <coughs> significance of Bhairavnath, who runs and up and down on the Ida Nadi. Oggi, can I make the translation, Shimadeji? Please. Yes. Oggi ci siamo qui riuniti per eh, celebrare il puja a Sri Bhairavanath e forse non abbiamo compreso appieno il significato il, della funzione di Bhairavanath che va su e giù per l'Ida Nadi is the nadi of Chandrama, is of the moon. Hidanadi è il canale di Chandrama, cioè della luna. So, <clears throat> this is a channel for us to cool down. Quindi questo canale è lì perché possa rinfrescarci. So that work of Bhairanath is <clears throat> to cool us down. Quindi il suo lavoro, il lavoro di Bhairavnath ji è per rinfrescarci. For example, people have a hot temper with their ego, with their liver, whatever it is. Per esempio certa gente è, ehm, ci sono persone colleriche a causa dell'ego, a causa del fegato and <clears throat> if a person is in a big temper, then Bhairavnath plays tricks on that person e quindi, to cool him down. Quindi se una persona è molto collerica, Bhairavnath eh, gioca, gli gioca dei trucchi per rinfrescarlo. Uh, he organizes everything under his own control with Gana's help, with Ganapati's help, to cool down your temperament, to give you a balance. E quindi lui organizza tutto con l'aiuto dei Ganas e degli angeli, per, eh, tiene tutto sotto il suo controllo per rinfrescarci. So if somebody is a very hot-tempered person and he crosses all the limits of his temper, Then somehow or other, Bhairavanath will organize, also with the help of Anumana, to show that this stupidity of anger is no good. Per esempio, se questa persona, se c'è una persona che va oltre i limiti dell'ego nella sua collera, nel suo temperamento collerico, Bhairavanath, insieme anche all'aiuto di Hanumana, organizza le cose in modo tale per mostrargli quanto sia stupido essere così. So, for example, people who are depressed or who become left-sided, Hanumana tries uh, uh, to help them to come out of it, no doubt. But also Bhairavnath uh, helps them very much more to come out of it. Per esempio, eh, per quanto riguarda le persone invece di lato sinistro, che sono più depresse, naturalmente vengono aiutate molto da Hanumana, ma soprattutto vengono aiutate da Bhairavanat. Now, a person who is left-sided cannot be collective. Per esempio, una persona che è di lato sinistro non può essere collettiva. It is very difficult for a person who is very left-sided, who is uh, all the time feeling very sad, unhappy and worried, cannot enjoy the fun of collectivity. Per esempio se una persona è molto di lato sinistro, sempre triste, depressa o preoccupata, questa persona avrà difficoltà a essere nella collettività, a gioire della collettività. While a hot-tempered person, right-sided person, does not enjoy any collectivity, doesn't allow anybody to enjoy collectivity, no doubt, but tries to be in the collective that he can assert. Invece una persona di lato destro, una persona di tipo collerico, eh, non eh, permetterà a nessuno di gioire della collettività, però amerà stare, cercherà di stare nella collettività per potersi mettere in mostra. Because such a person tries to show the superiority, is something superior. Naturally he cannot enjoy the collective e questa persona non può gioire naturalmente della collettività, però cercherà la collettività per mostrare agli altri in un certo senso la sua superiorità. On the contrary, the person who is depressed all the time thinks uh, nobody loves me, nobody cares for me, I'm so depressed, this, that. All the time expecting from others something. Also cannot enjoy the collective. Invece la persona di lato sinistro pensa sempre ma io non, non valgo niente, nessuno, nessuno, si occupa di me, cerca sempre che qualcuno lo aiuti nella collettività e così anche lei non gioisce della collettività. Such a left-sided person will find everything is something uh, unhappy. E questo tipo di persona trova sempre che tutto eh, trova sempre la scusa di essere infelice in qualsiasi situazione. Like the other day I went to Moscow. There was a lady with us who was a Sajubini, left-sided Sajubini. Per esempio l'altro giorno ero a Mosca e c'era una signora che era una saggia yogini ed era un tipo left side. So uh, we went to have our food and it started raining and they couldn't get a taxi. E allora eravamo andati per, a mangiare da qualche parte e allora ha iniziato a piovere e così nessuno poteva prendere il taxi. But then a car came in and we went there. Poi arrivò un'automobile e così siamo potuti andare. Then the, uh, they said that you are very late, so you have to sit on the other side. You have to take the seats, which were more expensive. Ah, eh, così dissero, ma eh, vedete voi siete in ritardo e allora dovete sedervi in un altro posto dove è più caro. So this lady started saying, what all problems, no taxi, it is raining and we can't get a seat. E allora questa signora ha cominciato a dire, ma guarda quanti problemi, non abbiamo preso il taxi, ha cominciato a piovere, non troviamo neanche il posto a sedere. I said, this is all fun. This is not something a problem. This problem, our word should be given up. E Shimadegi disse, no, ma questo è tutto per divertimento, non è un vero problema. Questa parola problema deve essere proprio eliminata. This is a new word I have learned, because problem we used to use only for geometry in our... <laughs> Questa parola, problema, è, una, è stata una parola nuova per me quando sono venuta in Occidente perché quando ero piccola la usavamo soltanto per i problemi di geometria. Now, this sort of a attitude, negative attitude, to find everything negative, is the way we really spoil our left side. Adesso questo, questa strana attitudine di vedere tutto eh, il negativo, di vedere la negatività dappertutto anche. But then a gentleman who had invited us came and he said we are sitting on the other side waiting for you. E quindi questa attitudine rovina il lato sinistro veramente. Ma poi cosa successe? Accadde che è venuto un signore e dice ma noi stavamo seduti dall'altra parte e vi stavamo aspettando. So we went to the other side, enjoyed nice food, everything was fine. She said, see now, you were only counting how many negative things there are. E così Srimadaji disse a questa signora, ma vedi, hai, visto tutte queste cose negative, invece tutto è andato bene. And you were not seeing the fun. quindi contavi soltanto le cose negative che succedevano senza vedere il divertimento. So she asked me what should I do, I said you take Bhairava's name. E allora lei mi chiese, allora che dovrei fare? E Shimadaji disse, di il nome di Sri Bhairava. Sit with your left hand towards the photograph and right hand on the Mother Earth. And that's how all your bhoots of negativity will go away. E siediti con la mano sinistra verso la fotografia e con la mano destra sulla madre terra ed è così che tutti i tuoi bus se ne scapperanno. So Bhairava is, always has a light in his hand, always light in his hand. E quindi vedete che Bhairava è sempre rappresentato con una luce nella mano. And he runs up and down. Uh, Iranari, to make light for you to see that there's nothing negative. E corre su e giù per l'Idanadi con una luce per farvi vedere che tutto è a posto, non c'è niente di negativo. And this negativity comes to us by many ways. Questa negatività viene a noi in molti modi. One of the uh, negativities are that this is mine. Una delle negatività è quella che ci fa pensare questo è mio. Like my child, my husband, uh, my property, my. Per esempio mio figlio, mio marito, la mia proprietà, tutto mio. So then, you see, once you get attached in this manner, what you find that your children also become negative. Quando voi rimanete attaccati in questa maniera, voi vi accorgete che poi anche i vostri figli diventano negativi. But if you want to be positive, it is very easy. Ma se voi volete essere positivi, è molto semplice. And For that you should see where is your attention. E per raggiungere questo voi dovreste vedere dov'è la vostra attenzione. Are you only seeing problema or you are seeing some fun in it? State vedendo soltanto i problemi oppure state vi state accorgendo anche del divertimento che questo crea? There are people who cannot make fun out of anything. Ci sono persone che non sanno divertirsi a niente. If it's a sunny day, they'll cry, oh God, what a sunny day. <laughs> Se è un giorno di sole, cominciano a piangere, dicono, mamma mia che sole. And if it is a, a day with clouds, they'll say, oh, what a day. <laughs> Se ci sono le nuvole, invece dicono, ah, ci sono le nuvole, che giornata. Nothing can please them. E niente può fargli piacere but to enjoy the positivity in every negativity is the capacity of a surgeon. Ma gioire della positività in qualsiasi situazione anche negativa è la qualità del saggio yogi. The negativity doesn't exist, it's an ignorance. Eh, perché la negatività non esiste, perché è solo ignoranza. Also, it's not ignorance, which so because ignorance also doesn't exist. If everything is the all-pervading power, then how can there be ignorance? Ma non è neanche ignoranza, perché se tutto è il potere onnipervadente, allora come può esistere anche solo l'ignoranza? But supposing uh, in the folds of this power, if you hide, run away, you will say that there is negativity. ma se voi vi nascondete dalle cascate di questo potere, voi allora vi troverete nella negatività. Like you hide yourself in a cave, close it properly and say that there is no sun. come se voi vi chiudeste in una caverna per benino e diceste, beh, qui non, non c'è il sole. So those people who cannot become collective are either right-sided or left-sided, but more left-sided. E così quelle persone che non riescono a diventare collettive sono o di lato sinistro o di lato destro, ma soprattutto sono di lato sinistro. But left-sided people can be collective in negativity. Però le persone di lato sinistro riescono a essere collettive, ma nella negatività. This, there is a very big fraternity of boots. C'è una grande fraternità di boots fra di loro. uh, you see some drunkards sitting together. Per esempio ci sono degli ubriaconi, si siedono insieme. They are saying, see, there's so many problems, ecological problem. They are drunkards, all drunk. And there are problems of so, other kinds. When will this end? e cominciano a parlare fra di loro, sono completamente ubriachi e dicono ah quanti problemi ci sono, ci sono problemi ecologici, problemi di qua, problemi di là. So the another one says, wait, wait, wait, I have heard that the whole world is going to collapse very soon. Allora arriva un altro, dice, dicono quando finiranno questi problemi? Allora arriva un altro, dice sentite, sentite, ho, ho sentito proprio adesso che il mondo crollerà molto presto. Then the third one says, thank God we are going to be collapsed, finished. E allora il terzo dice, ah, grazie a Dio tutto finirà. Then fourth one says, but what will happen to our pubs? <laughs> e il quarto dice invece, ma che succederà ai nostri pubs? They say it's all right if we are not existing, what does it matter? <laughs> E l'altro dice, ma che importanza ha? Tanto se non esistiamo non ha importanza. That's how the fraternity of the Bhoots act. Ecco come agisce la fraternità dei Bhoots. They cannot see fun at all. They cannot enjoy at all. Non riescono a vedere il gioco, non riescono a gioire di niente. And uh, they become very sort of think they are very meditative, they are some higher people, they are something superior in negativity. E cominciano a eh, starsene da soli, come a pensare di essere delle persone superiori che se ne stanno sempre a meditare. nella But negatività. End of these people is that they become lunatics. Ma la fine di queste persone è che poi diventano lunatiche. While the end of the right side they become idiotic. Mentre la fine dei lati destri è che finiscono eh, per essere idioti. Uh, once I went to a lunatic asylum. Una volta sono andata in un manicomio. And uh, while going there I met a lady and she was quite all right. I mean, I thought she was a quite all right woman, so I started talking to her. E, e mentre stavo andando lì parlavo con una signora, sembrava abbastanza a posto, allora ho cominciato a parlarle. And she started talking very wisely, see, my brother-in-law is there and uh, isn't it necessary that he should be helped and we should not do this, that, all kinds of things she was telling me. E lei, questa signora, ha cominciato a parlare a Srimadaji dicendole molte cose, per esempio, ah, mio cognato sta lì, certo dovrebbe essere aiutato e così. Showing me as if she was very nice and kind and no one loves her e si mostrava a Srimadaji come se lei fosse molto saggia, molto gentile, mentre nessuno poi le voleva bene. E lei diceva, eh, io sono molto insicura, eccetera. Suddenly the doctor came in. Poi il dottore arrivò. And she started abusing him, shouting at him. I said, what's this? E, e eh, lei cominciò a, a, insultarlo, a strillargli addosso. E Shimadaji disse, ma che succede? So the doctor sent for people that catch hold of this woman. He told me she's the most violent lunatic. E allora il dottore mi disse, dice Shrimadaji, ma eh, questa donna è la, è la, lunatica più violenta che ci sia. Uh, why are you talking to her? Perché sta parlando con lei? I did have a headache, but I didn't know she was a lunatic capisci, madre gli dice io avevo eh, in effetti il mal di testa, però non sapevo che fosse una lunatica lei. Maybe in my presence as Bhut might have little bit run away and were playing tricks, but you can see that clearly. Può darsi che alla mia presenza i Bhut se ne erano scappati momentaneamente, ma si poteva vedere chiaramente però. So these emotional attachments too much and to emotionally to worry about somebody that uh, see uh, this is my child, this is my this thing, this is this and this is that. And all the time wasting your precious life in these things is not the way a Sahajogi should live. E quindi questa attitudine di starsi sempre a preoccupare di qualcuno, essere sempre così, queste preoccupazioni, non è il modo in cui dovrebbe essere un sahaja yogi. If a sahaja yogi cannot become collective, then know that he is not a sahaja yogi. Se un sahaja yogi non riesce a diventare collettivo, beh, sappiate che non è un sahaja yogi. So, one has to know that this is the work of Bhairavnath within us. Così dovreste sapere che questo è il lavoro di Bhairavnath dentro di noi. And another work that he gives us light in darkness is that, that he, he destroys all the bhuts within us. Un altro lavoro che lui svolge e che porta luce dentro di noi è quello per cui lui distrugge i boots dentro di noi. E tutte le idee bootish. E distrugge tutte le strane idee sugli attaccamenti. E la depressione. So today we are, I'm very happy that we are worshipping uh, Sri Bhairava because he very much connected with Ganesha. Così so, oggi sono molto contenta che eh, adoreremo Sri Bhairava perché lui è anche molto connesso con Ganesha. As you know, Sri Ganesha is at the Muladhara and while Bhairava moves on to the left side and goes to the right side. Come sapete Shri Ganesha è, risiede nel Muladhara, mentre Bhairava si muove sul lato sinistro e va a finire sul lato destro. So destra. all kinds of conditionings, all kinds of habits can be conquered through the help of Bhairavanath. E quindi ogni genere di condizionamento può essere risolto con l'aiuto di Bhairavanath. In uh, Nepal, we have a very huge big Bhairavanath uh, statue, which is really Swambhu. In Nepal esiste una enorme statua di Bhairavanath, che in effetti è uno Swayambhu. And people are more left-sided, so they are afraid of Bhairavanath. E la gente sono, è per lo più left sided lì, per cui hanno paura di Bhairavanath. So if somebody has a bad habit, say, of stealing, They take him to the to in front of Bhairavanath and put his light there, make a flame. Per esempio, se qualcuno ha l'abitudine di rubare e va di fronte alla statua di Bhairavanath e mette come una fiamma. I mean, the police takes them and uh, then they ask him now say before Bhairavanath, uh, confess it. Ah. lo portano davanti alla, alla statua di Bairavnat e gli ordinano di confessare il furto. And they confess. E lo confessa. What wrong they have done. So he protect us also from doing wrong things, sly things like thieving. E così lui ci protegge impedendoci di fare delle cose sbagliate, come rubare per esempio. Whatever we think we can do secretly can be hidden, but you cannot hide it from Bhairavath. Qualsiasi cosa che noi cerchiamo, pensiamo di poter fare segretamente non potrà essere segreto a Bhairavana. If you don't change, then he exposes you completely. E se voi non cambiate, lui a un certo momento vi svergogna pubblicamente. That's how he has exposed all the horrible false gurus. Ed è così che lui ha eh, svergognato tutti i falsi guru. So today we are here to, uh, to worship this great deity of Bhairavnatha who incarnated on this earth later on. E quindi oggi siamo qui per eh, venerare Bhairavanatha che si è incarnato su questa terra più tardi ultimately as Mahavira also. Si è incarnato come Mahavira. So he stands on the gate of hell. Quindi lui sta alle porte dell'inferno. And stops people from falling into hell. E, e impedisce alla gente di cadere nell'inferno. But if you want to go to hell, if it is your desire, it's your willpower like that working, that I should go to hell, then he says, all right, ma se il vostro desiderio è di andarvene all'inferno, lui vi dice prego, prego. But as you know, now the hell is also full of people. Ma voi sapete che l'inferno è anche pieno di gente. So, it's better that we should try to fight our negativity and become fun-loving, enjoying others, loving others. E così è molto meglio che noi cominciamo a gioire della, della collettività e diventare ehm, amorevoli, e gioiosi, divertenti. Not worrying about uh, what others are doing to you, but only thinking what good you can do to others senza starsi a preoccupare di quello che gli altri fanno a noi, ma invece preoccupandosi di che cosa possiamo fare noi per gli altri. So today's uh, special puja for Bhairavnath we offer. Quindi oggi offriamo questo puja speciale a Bhairavnath. To give us a sense to laugh, to enjoy, to have fun. Perché ci dia il perché ci ispiri a gioire, a divertirci e a essere amorevoli. Mi God bless Che Dio vi benedica tutti.